ジャスティスクラッシュ不愉快消えて形状記憶玉剣形状記憶玉剣逃がさないー ジャスティスクラッシュ形状記憶玉剣逃がさないこの天空王についてこいジャスティスクラッシュシュマこの天空王についてこい ジャスティスクラッシュこの天空王についてこい